こんにちは。今回は、青何塩について紹介します。青何塩とは、青何塩を振るように、元気がなくなることです。では実際に使ってみましょう。あなたは、多くの人によって批判され、意見すら聞いてもらえず、まさに青何塩のような状況でした。 あなたは家に帰った後何しようか考え素晴らしいことを思いつきます。青何塩をかけて食べるか。